නගර රාත්‍රිය ශෝක් නේද කොටුවෙන් බැස්සා දැන් මුවවි එක් අය අලුත් කඩේට මං පෙන්නන්න තව කොච්ච දුර අපිට කිලමිට එකතර තියෙනවා යන්න නයිස් නයිස් කිලමිටරක් විතර පයින් යන්න තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඒකල්ලා ගිහිල්ලා අපි කණ්ඩ පටන් ගන්නවා වාහනයට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපි සැන්විච් හතර හැදෙනවා මෙතන අපි බලාගෙන ඉන්න හැදෙනකම් දාඩියකුත් දාලා ලොකු ජනකායක් ඉන්නවා නෑ නේ පාටය අරඹමු එහෙනම් පළවෙනි කඩේ රස කියන්න චිකන් රහක් චිකන් රහයි කොහොරා රා රා එලකෙඩි 450යි අපි කාලා බලමු කොහොමද රසය කියලා පිපින් එක මගේ හොඳ හැපෙන කටුස් කුරුස් වල හරි වෙනසක් මේ සැන්ඩ්විච් එක ගැන කිව්වොත් ලේයර්ස් තුනක් තියෙනවා පාම් පෙති ලේයර්ස් තුනයි චීසුයි මැද බිත්තර චිකන් මරු 450ට හොඳටම වටිනවා රෙකමෙන්ඩඩ් පළවෙනි කඩේ ඕක ලංකා කඩේ ඒකෙන් කෑව සැන්ඩ්විච් මරු බඩු තම කඩයක් හොයාගෙන යන් අපි. එක තුනක් තියෙනවානේ. එක තුන. ඕනෙම කප් එකක් 180ද? මෙන්න මේ කප් එකක් 180. පනිපූර. දැන් අයියෝ ගුලාබ් දෙකක් බා. මේ ගුලාබ් ජමුන්ද මොකක්ද? පනිපූරි නෙමෙයි දවන්න. මොන්ද මොකක්ද මගුලා? මේක. ටෙස්ට් කරලා බලමු මොකද්ද දන්නේ නැහැ. මේක එක රවුමක්, මේ රවුමක් හැටයි බල රහයි රහයි ලාවට පුඩින් රහක් එනවා කැරමල් පුඩින් රහක් ලාවට එනවා අමුතු රහක් එනවා ඒක නම් සෙට් ඒක සෙට් ඒක 60ට මාරු බෑද පණිපු ඇන්නේ එපා මඩේ Happy birthday මේක YouTube එකට ඒක ෆිට්ට ඒක හැටට සුපිරි රෙකමන්ඩ ඉතුර ගන්න පාම කීර් වලායකෙන් ගත්තේ මරු බඩු දෙවන කඩේ සුපිරි ඉගවැනි කඩේ බාබකිව් නේෂන් කමුවේගේ ඉන්න තියෙන සෑහෙන වෙලාව. උගුලා ඉන්නවා, නාන් රොටි දෙකක් තියෙනවා. හොදි සලාද, තක්කාලි, වයිට් සෝස්, රාගේවා. සුපිරි. මේක මොන රහද? මේක චිලි සෝස්. ඕකේ. ඒක රස කොයි වගේ? සුදු එකේ. සුදු එක නැහැ. මේක ගොඩක් හොඳයි කියලා කට්ටිය රෙකමන්ඩ් කරනවා ඔයාලා කාලා බලන්න. අතු එකෙන් කාලා බලන්න. <laughs> කඩබු කුකුලා නේද? කඩබු කුකුලා රහයි. <laughs> හ්ම්. හ්ම්. කන බලු මේක සෙට් කරනකොට බල බලන්න කුකුලක් තියෙනවා අපි කනවා කඩේට සමුදුන්න අපි බොන්්ඩ බොන්්ඩ දාගන්න යනවා අපි හැම කඩේක මාර සෙනගයි ටික වෙලාවක් ඉන්න තැන විනාඩි 10ක් 15ක්. ඊට කාපු තුන ඒවා සුපිරි. තේනෙට කාපු එක නිකන් කුඩිමක් පුලි කරලා වගේ කිරිපිටරක් එනවා නිකන් අමුතු කෑමක්. ඔව්. දැන් මොනවා හරි බොමු අපි. 我们这边呢？ දම් ඩිස්කල් වල ඕ ඉතටයි ඕ තව ටිකක් තියෙනවා තව ටිකක් තියෙනවා ඕ ඕ ඕ හදිසි වුණා හදිසි වුණා ආයි දින වල එමෙ කියන්න එපා පිටු කඩේ ම්ම් මේක රසය කොහොමද විස්තර කරන්නේ ඒක තමයි කියන්න බැරි ගමේ ඉන්න ඒක තමයි ගහන්න රසය yes eh, yes hmm. බාදම් තීරස් එකක් ඒවල්ලු බාදම් කියන්නේ ගානගෙන ආමන්නල්ට යනගෙන් බාදම් කියන්නේ වෙන්න පුළුවන් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් දැම්මා ආමන් දැම්මා අමන අයිටම් ටිකක් දැම්ම එක මික්ස් වෙච්ච අමුතු රහක් එන්නේ රණ රහයි ආමන් රහත් වෙනවා බීලම් බලන්න හරියට යනවා. නයිස්. අපි යනවා. බයි. ඕකේ බයි බයි. ආ බයි. හරි එතරිනුත් දියතට. PHI ලැබිලා දැන් ටික එහෙමත් බල බල යනවා. අපි හිටපු කඩ දෙක තුනකටම නාවා. අපි දැන් ආපැත්තටම ආය යනවා. එහෙ තියෙනවා තව කඩයක් දෙයක්. ඒ දෙකනුත් කාලා බලමු. කොහොමද තත්ත්වය කියලා. එක බත් කඩක් අතේ. අමුඩට යන්න හැපුණා. හොඳයිද? හොඳයි හොඳයි. විනාඩි 10ක් විතර බිව්වා ඒක. එච්චරකට බොන්න දෙනවා. දැන් අපි බිරියානියක් හරි මොකක් හරි කණ්ඩායම එතෙන්ද. බලන්න. ඒකත් වෙන්නන්න. එන්න. කාඩ් එකෙන් බැනලත් යනවා. එන්න මෙන්න බිරියානි එක. මන්දි බිරියානි. පැය භාගයක් විතර හිටියා කමන්නේ. ආවා. සතුටුනේ මේවා. <laughs> <laughs> සතුටුනේ. එහෙනම් කමු නේද? අවසානයේ අවසානයේ කමු කමු කමු කප්පුමට ඇති ඇතිනේ ඇති අවුමට හරියට ඒ මොකද ඒ මට පොඩ්ඩක් කන්න දෙන්න කටක් දෙන්න කටක් දෙන්න කටක් දෙන්න ගරායි ඕකෙන් තමයි අපි බුරියානිය කෑවේ 1150 බුරියානිය අට දෙනාම කෑව හොඳට පිරුණා. බඩ පිල්ලා තිබ්බේ කලින් ටික. වෙලා යනවා. පැය භාගයක් විතර ඉන්න දෙවුරියානි යනකම් හෙන්න සෙනගක් නැහැ. ඒ වුණාට වෙලා යනවා. සෙකන්ඩ් යනවා. කොළඹ පැත්තට ආයෙත් යනවා. යා. උසම් පලයන් යනවා. අමුසෙන් යන්න කොයිද අපි දැන් කොටුවට ළඟාවෙමින් ඉන්නේ. 10 හමාරයි වෙලාව. අතරින් බඩකට පිරෙන්න කාලා යන ගමන් ඉන්නේ කොහොම හරි ඔක්කොම ගියා 9ක් විතර. ඉස්සලව ගත්තේ ගුලබ් ජාමුන්. අර බෝලේ වගේ එකනේ. පොඩි බෝලේ වගේ එක පොඩිම වගේ. ඒක රහයි. බදාම් එක ආබීම එක එකක් සෙට්. ඊට පස්සේ නානොයි කුකුලයි. බබගේ කුකුලයි. අන්තිමට බුරියානි එක. අන්තිමට බුරියානි එක. ඒ ටික කෑ බඩ ලොකෝ කෝක් එකකින් ඉවර කරේ. තව 150කට අපි බූන්දි කනවා දැන්. <laughs> බූන්දි ටික අරගෙන we go home. Oh, යන්න හිටියේ ඕල්වේස් බෑ වගේ ගෝල්ෆේස් යන්න නිදිමතයිද? කම්මැලි. කම්මැලි නිදිමතයි. දැන් අපි කොහොමද? කොහට දැන්? ගෝඩිමල ගිහිල්ලා සැත වෙනවා. කතාවෙන් කතාවෙන් කොටුවටම ආවා. එහෙනම් චූටි බ්ලොග් එකක් අයියා නම් බායි ජය වේවා. විල්ෂාන් බායි කියපන්. අමිත බායි කියපන්. බායි බායි. එහෙනම් කමෙන්ට් එකක් ලයික් එකක් ඔක්කොම දාගෙන යන්න. good night bye ජය වේවා. respect මං ගියා.